Pomyślałem sobie, że Jednego czasem boję się, że stracę się Dobry Boże, dzięki Ci Ty dajesz mi sił I niezasłużoną mam Życzliwość Twą Dzięki Ci za to, co mam Bo nic więcej Ciebie już nie proszę mistletoe man. The only thing Tyle szczęścia co dnia, nawet gdy coś poszło źle tym blisko mnie I kiedy znów potknę się, znowu znajdę bez sił Ty sprawisz, że podniosę się